Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Syariful Alam. Malam guys semuanya ya dimanapun Anda berada. Kali ini channel Syariful Alam akan berbagi tips. Berbagi tips dan ya, tutorial ya. Kita sharing bagaimana cara mengedit konten video yang sudah kita naikkan namun uh, kurang pengunjung atau kurang menarik sehingga pengunjungnya berkurang. Nah tentu saja akan memiliki uh, editan-editan, polesan-polesan dan itu juga adalah uh, salah satu bagian dari seruan atau bahkan menjadi bagian dari aturan uh, YouTube komunitas YouTube bahwa uh, yang masuk layak uh, dalam monetisasi itu juga adalah tampilan-tampilan Bile eh, ya eh, kokernya termasuk eh, editan-editannya dan juga semua jadi tidak sekedar saja konten video itu dinaikkan begitu saja di di halaman YouTube bagi Anda, bagi kita semua ini yang belajar ya. Tentunya terutama bagi pemula yang mungkin baru membuat dua hari lalu, tiga bulan lalu, atau bahkan satu tahun. Nah tentu saja eh, video-video uh, yang sudah naik, baik yang diedit videonya melalui uh, Android maupun komputer, tetapi uh, tidak diedit, edit demikian rupa termasuk dengan cover seperti ini ya cover atau top nail ya top nail bahasa Inggrisnya ya Oke, untuk memulai kita mau masuk lagi. Uh, sebelum masuk, uh, berharap kepada sahabat-sahabat guys agar uh, eh, dukung channel ini gratis sedekah tapi beramal ya. Uh, tonton sampai habis ya ikuti terus streaming ini live ini like subscribe dan share agar bermanfaat dan juga bisa berkah. Oke, kita mulai guys ya. Nah, biasanya eh, teman-teman, eh, sahabat, biasanya kalau kontennya sudah naik, itu tidak eh, diedit atau bahkan lupa atau bagi yang belum eh, paham atau belum tahu cara mengeditannya, sebenarnya eh, pihak YouTube sudah menyiapkan untuk bisa mengeditnya di Eh, dashboard atau di bagian uh, detail diambil atau di bagian eh, halaman-halaman uh, yang sudah tersedia yang disiapkan oleh YouTube. Sungguh luar biasa aplikasi yang telah disiapkan oleh pihak YouTube, manajemen YouTube. Tinggal kita bagaimana caranya mengeditnya. Nah seperti ini guys, ini sudah ya, sudah, sudah, Nah ini tampilannya ya, thumbnailnya ya atau covernya. Nah bukan saja uh, thumbnail atau konten uh, cover dari video konten video kita itu di YouTube, tapi juga bagaimana mengedit di dalam uh, agar itu juga memiliki karena semuanya yang telah diedit itu uh, tadinya misalnya anda punya penonton uh, cuma 5 atau 8 atau 12 tapi ternyata ketika Anda sudah edit bisa ber, nampak uh, menjadi puluhan. Itu karena memang uh, yang bekerja di YouTube itu juga uh, uh, di dalam pencarian itu adalah algoritma juga sehingga YouTube uh, bisa merekomendasikan, bisa juga uh, mengangkat, memberikan rating tersendiri. Nah itulah sebabnya kita perlu mengedit. Jadi kita berbagi sharing bagi kalian-kalian uh, sahabat-sahabat yang masih uh, baru masih baru terjun di dunia youtuber ya. Kalau saya baru dua tahun ya, baru dua tahun. Ini maksud saya bagi sharing ini ya bagi kemarin-kemarin ya. Nah itu. Nah misalnya, tunggu dulu kawan. Nah misalnya kita ambil uh, ini ini sudah ada ya. Sudah ada ya. Nah, kita kembali dulu ke halaman channel saya contoh ya untuk mengedit. Ya. Coba kita tunggu karena ini internet juga di sini karena saya berada di perbukitan, guys. Tak jauh dari pantai, jadi saya agak naik sedikit dari darat ya. Nah. Tunggu dulu ya. Oh, yang iya. Lambat guys karena channel ini apa itu tunggu. Anda dapat menunggu sampai halaman menjadi responsif atau keluar halaman. Wah, itu dia. Nah, tunggu saja karena kapan keluar Nah, ini. Nah, kita mencoba masuk di apa namanya? Wah, itu apa itu lagi kita masuk di halaman channel ya wow sorry ini pengaruh internetnya jaringan tidak lama lagi guys kalau dia putarannya ini cepat ya cuma persoalannya saya di bukit tunggu guys sabar bagi yang belum bergabung silahkan menonton oh, sampai lama karena ini juga sama-sama kita belajar bagaimana caranya mengedit uh, halaman uh, konten itu sendiri agar kita uh, mendapatkan atau menjadi perhatian bagi pengunjung. Nah, kita kembali dulu guys, ini sudah di dalam ini. <laughs> ya. Uh, itu dia kita kembali dulu guys ya. Oke okay, ya. Nah, ini dapat dilihat ya. Jadi sinyalnya maaf guys. Nah, ini halaman uh, contoh channel saya ya. Ini sederhana saja. Ini gampang ini kita edit di Photoshop. Nanti ada di di video-video saya juga tentang tutorial uh, membuat uh, banner ya di Photoshop. Silakan Anda masuk di channel Syariful Alam. Tetapi uh, ini nih edit konten video bagi youtuber pemula agar menarik. Nah itu uh, di Photoshop. Anda cari di sini di live live uh, sekarang <laughs> itu. Nah begini uh, uh, mengedit. Nah, nah ini ini kan sudah ini ada cover. Ini saya mau rencana edit, tidak saja covernya, ya tapi semua yang ada di dalam karena itu berpengaruh menurut YouTube dalam eh, beberapa sekuti aturan per eh, eh, video-video tutorialnya bahwa memang video untuk menarik perhatian selain dari thumbnail atau cover seperti ini kita edit juga yang ada di dalam di dashboardnya itu perlu juga edit sehingga meningkatkan uh, pembaca atau pengunjung ya pada saat kita sudah lempar. Nah, kenapa biasanya kalau sudah diedit uh, konten kita itu tadinya terlihat hanya dua tiga tiba-tiba setelah diedit maka dia bisa menjadi puluhan. Kadang-kadang Anda kaget. Sesungguhnya dari situ juga ya. Oke, kita buka ya. Ini yang mau diedit ya, guys ya. Oke, kita buka. Nah. Nah, itu dia guys. Nah pertama yang kita harus lihat, nah ini saya penonton kan, saya penonton. Anda lihat sebentar berapa tambahannya ketika uh, saya edit. Yang pertama ini, ini live streaming tadi ini dari pagi. Nah, kita lihat dulu simpan di sini guys. Ini lihat mouse tanda panah ya, tanda jari. Saya lihat dulu. Apakah sudah tersimpan belum? Sudah. Ya di flash ya. Oke. Okay di playlist ya. Sekarang kita edit, masuk di edit guys. Nah ini coba lihat guys, ya itu dia. Nah pertama yang perlu diperhatikan ini bagusnya karena YouTube telah menyiapkan di dashboard kita itu di detail ini dashboard halaman-halaman editan ya sehingga kita tinggal mengedit caranya ya tinggal pengetahuan dan belajar terus guys oleh itu saya hanya menjembatani kembali bagaimana kita bisa belajar bersama-sama. Nah, pada prinsipnya juga YouTube itu menyarankan agar eh, konten kita setiap video itu harus memiliki harus memiliki deskripsi. Nah, deskripsi yang seperti ini misalnya berhubungan dengan eh, contoh seperti video saya konten saya yang baru naik adalah masalah eh, masak sayur yang sangat Mau sehat konsumsi dua jenis sayur ini sangat bermanfaat bagi kesehatan. Nah, ini saya edit guys. Karena kalau kita streaming atau live itu uh, karakter uh, huruf itu dibatasi dibanding ketika kita uh, mengedit di uh, dashboard atau kita mengedit di uh, HP. Nah, contoh ya, mau sehat konsumsi dua. Ini berarti tinggal tanda tanya guys, ya. Nah, karena uh, judul itu disiapkan 100 karakter huruf ya. Sementara di sini yang saya buat karakternya ini baru 72 huruf. Itu menandakan bahwa masih bisa ditambah uh, ada beberapa belas ya. Tapi saya cukup ini saja guys. Ini saja judulnya. Nah kemudian deskripsi uh, tetap ini kita masuk di uh, apa namanya di setelan ini di setelan ini di setelan seperti ini ya tetapi yang kita bahas sama-sama di sini adalah mengedit bagaimana cara yang video kita itu uh, bisa berkembang naik tadi Anda melihat sembilan ya nah kandungan nutrisi labu nah, ini deskripsi yang saya sudah uh, buat di Word uh, saya copy kemudian saya kembang-kembangkan sedikit sebagai referensi kesehatan. Nah ini pun juga karakternya eh, terbatas sehingga saya edit-edit yang mana penting mana tidak ya. Nah oke okay. ini yang pertama adalah di standar sebelum kita masuk di opsi lainnya ya. Nah itu dia. Nah ini nail. Untuk pertama nail ini ya, bagaimana cover kita terlihat menarik tentu saja kita bisa ganti. Ini misalnya ini ubah. Ya, ubah. Oke. Nah, itu pertama. Kedua, apakah video ini dibuat untuk anak-anak? Ini sangat penting eh, bagi YouTube yang selalu disarankan dan wajib. Karena di sini ada juga keterangan ya. Dimanapun Anda berada, Anda diwajibkan secara hukum untuk mematuhi children, ya anak-anak uh, online, uh, eh, privacy, Protection, ACT shock dan atau peraturan lainnya Anda diwajibkan untuk memberitahu kami, kami berarti YouTube ya, apakah video Anda dibuat untuk anak-anak atau tidak. Nah, Anda bisa masuk apa yang dimaksud dengan konten yang dibuat untuk anak-anak. Nah, kalau Anda punya konten sudah paten untuk dewasa, maka tentu Anda uh, di lingkaran kedua ini, ya, Lingkaran kedua ini Anda eh, centang. Tetapi kalau untuk anak-anak berarti yang pertama guys, ya. Karena ini dewasa maka saya centang yang kedua guys. Nah itu dia guys, ya. Oke, Anda bisa lihat ya. Ya jangan kemana-mana guys. Nah, kemudian tag. Ini sangat penting tag guys, karena di pencarian uh, baik di Google maupun di uh, Facebook malah Terutama di Google, kalau ada orang mencari berita yang berhubungan dengan judul Anda, biasanya di pencarian itu dia berada di dalam. Setidaknya dia nomor eh, sekian ya, apakah dia nomor satu, tergantung judulnya itu tepat ya. Nah, caranya pertama, ini yang pertama ya. Caranya adalah menarik kopi ya, mengcopy paste, mengcopy paste ya, mengcopy salin ya salin ke bawah, lalu kita pasang tag guys. Nah, pasang tag ya, ketik tag ya, tag di, di clipboard Anda itu ada touch di bawah. Saya tidak uh, perlihatkan, tapi Anda pasti kalau di komputer Anda sudah tahu ya. Ada tag di atas di nomor tiga itu ya. Anda tinggal tindih shape uh, eh, sebagai untuk huruf besar, tetapi untuk simbol tetap shift kita tekan. Nah, lalu saya paste, guys. Tempel. Di sini tempel ya. Nah, itu dia. Nah, untuk uh, penjelajahan di share atau pencarian di Google maupun di uh, YouTube, eh, biasanya juga kalimat itu bisa diurai agar setiap judul dicari konten-konten dicari itu bisa juga uh, tampil kita punya judul. Nah, seperti begini. Misalnya mau sehat, nah saya buatkan lagi tag ya. Tag ya. Kemudian saya tulis mau sehat. Nah, tanda tanya, lalu enter. Oke, sorry saya ya. Lalu enter. Nah, itu dia guys. Saya tambahkan lagi konsumsi. Nah, itu. Konsumsi karena di pencarian itu biasanya juga orang mencari konsumsi. Misalnya dia cari kuliner. Kata konsumsi biasanya muncul di situ Anda punya uh, konten, tampil. Jadi itu tag di situ juga bermain, guys. Ya, konsumsi ya. Konsumsi. Enter. Nah, begitu. Nah, lalu ada dua jenis sayur ini. Ah, tidak apa-apa dua jenis. Ah, dua jenis siapa tahu ada judul video lain yang ada kata dua atau kata jenis lalu orang mencari konten yang berhubungan judul itu ah, kalimatnya jenis atau dua maka konten Anda ada di jajaran di situ. Tinggal orang mencari membuka penasaran dan sebagainya. Dua jenis, oke. Okay? Kemudian kata tunggal sayur. Ini sayur guys ya. Sayur. Oke. Apa ini? Sangat bermanfaat. Kita naik dulu guys. Apa katanya di atas? Sangat bermanfaat bagi kesehatan. Oke. Kita ambil saja tagnya sangat ya. Sangat bermanfaat. Lalu enter lagi guys. Nah kemudian tag. Tadi ada kata bagi kesehatan ya Tulis saja bagi kesehatan. Boleh juga tag-nya tetap kesehatan, baginya dia tapi uh, alangkah baiknya jangan ada judul yang menyisipkan kata bagi, maka tentu saja di jajaran uh, pencarian itu video Anda ada. Oke. Okay? Enter. Nah, selesai di tag, guys. Selesai di tag. Nah, ini ada simpan ya, ada simpan jangan lakukan dulu sebelum Anda selesai masuk di opsinya. Begitu juga masih di halaman pertama ini ada cara uh, flash kan sudah tadi ya. Ada layar akhir, ada kartu. Nah ini uh, sistematis atau kerangka atau uh, alur satu persatu. Jangan kita uh, langsung masuk. ini. Boleh kalau Anda sudah paham sekali ya. Jangan sampai kelupaan. Nah yang terkena yang terpenting di sini juga adalah tanggal bagian di atas naik. Nah, itu saya sudah tulis karena tadi saya baru rekaman atau video. Kemudian di jajaran bagian kanan di sini guys, ya. Lokasi video. Apakah Anda ingin agar video Anda diketahui lokasi di mana Anda membuat? Terserah. Tetapi kalau saya sarankan sebaiknya ditaruh karena e, jangan sampai juga ada yang mencari eh, apa namanya channel atau judul atau konten yang berhubungan di daerah itu, maka tentu saja eh, konten-konten Anda lagi-lagi ada di jajaran di jajaran shares atau pencarian itu. Di daerah itu misalnya ada kasus eh, apa saja peristiwa eh, keinginan-keinginan misalnya kuliner di Majene, dia cari kata kuliner Majene, maka karena Anda berada di lokasi Majene, maka otomatis uh, konten Anda <laughs> berada di jajaran eh, konten-konten uh, yang lain. Sehingga bisa jadi uh, video Anda dibuka, nah di situ bisa menambah pena, uh, jam tayang ya, durasi. Dan bisa jadi karena orang suka maka berlama-lama menonton. Dan akhirnya bisa jadi dia subscribe, like, dan sebagainya, share ya. Nah, di sini ya, karena saya berada di Majene sekarang, maka saya tulis Majene guys. Nah itu dia, Majene Sulawesi Barat, oke. Okay? Kemudian distribusi ini belum buka oleh YouTube. Jadi kita lewati guys. Tetap kita turun di sini baru kita ke samping guys, karena dia serong ke sini, serong ke sini baru ke sini. Dari sini ya, dari sini ke bawah, terserah. Nah, ini sub apa sertifikasi subtitle ya apakah Anda mau kasih atau tidak. Misalnya konten ini tidak pernah ditayangkan di televisi Amerika. Berarti nah ini tidak pernah ditayangkan di televisi Amerika kalau Anda tidak mau. Nah, kalau saya tidak ada ya, tidak ada masalah ya. Boleh juga ditulis ya tadi tidak pernah ditayangkan dia. Anda periksa baik-baik di bawah. isinkan rekaman live chat ya. isinkan penyematan, oke. Okay. Kemudian, nah ini yang penting di sini guys, komentar dan rating. Nah ini dia, rating di sini. Nah Anda buka, terserah Anda pilih, pilih isin semua komentar, izinkan semua komentar, tahan komentar yang berpotensi tidak sopan agar ditinjau. Tahan semua komentar untuk ditinjau. Nonaktifkan komentar. Nah, kalau ini nonaktifkan komentar Anda tindis, maka tidak ada yang bisa masuk untuk berkomentar. Tapi bagi saya alangkah baiknya karena jangan sampai ada pengunjung penonton yang ingin memberi edukasi, saran, bahkan mengkritik video kita itu tidak ada masalah. Yang penting dia tidak spam, spamming ya. Karena YouTube itu tidak mungkin adanya spam, spam ya, spamming maka kita diberi hak untuk menonaktifkan itu narasi-narasi atau kalimat yang berhubungan dengan ujaran kebencian atau dan sebagainya sebagainya yang dianggap spam itu nanti pada saat uh, terbuka. Nah izinkan semua komentar. Nah kalau saya uh, dimanapun video saya saya tetap tindis tahan komentar yang berpotensi tidak sopan agar ditinjau. Nah ini di sini yang meninjau juga adalah YouTube. Jika berpotensi tidak sopan, maka YouTube itu uh, tutup, disembunyikan. Oke, okay, setting this guys ya. Nah, itu dia. Nah, kemudian ini tidak perlu ya upload substyle ya, CC misalnya ke eh, mana karena Anda akan digiring masuk uh, untuk misalnya bahasa Inggris, maka Anda tulis terjemahannya di Eh, beberapa detik durasi saat video itu berjalan ketika Anda misalnya bicara bahasa Indonesia maka tentu akan dijelaskan atau penerjemahannya ya hadir bos Busra channel terima kasih ya Raihan Rajakula wah kawan-kawan lama semua ini terima kasih ya tuh bergabung jangan kemana-mana dulu bos nanti saya juga akan datang ya nah ini dia Bahasa Substyle Teks Indonesia asli share Indonesia guys ya Anda juga ya Oke di sini sudah guys ya beres ya guys Nah jangan lupa guys kita kembali tidak ada masalah simpan Nah itu simpan dia guys Nah kita kembali ke standar guys Kenapa kita kembali karena masih ada yang perlu diedit guys Nah, deskripsi sudah. Uh, kemudian tinggal thumbnail, thumbnail. T <laughs> kelihatan tadi kelihatan tadi tubuh saya karena memang uh, saya kalau malam itu jarang pakai maksud saya dari internet ya jaringan guys terganggu sekali minta maaf minta maaf guys nah kita lanjut guys kayaknya sudah bagus ya minta maaf guys ya ini bukan kesalahan dari channel Syariful Alam tapi juga lagi-lagi kalau streaming ini uh, memang uh, jaringan di tempat saya ini selalu terganggu bukan listriknya mati padam ya juga adalah koneksi internetnya guys Nah kembali yang uh, eh, thumbnail guys atau cover ya atau uh, halaman uh, pot apa gambar halaman. Nah ini guys kebetulan kita kembali dulu ke halaman laptop ya. Kebetulan di halaman laptop ini uh, di dalam laptop saya di, di dalamnya desktop itu saya sudah simpan sudah edit uh, uh, ini ya sudah saya edit melalui Photoshop guys. Nanti kita akan eh, tutorial lagi sama-sama sharing belajar eh, tentang bagaimana membuat banner ya. Nah, ini saya sudah buat. Nah, itu tadi guys, ya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Eh, kita kembali ke halaman YouTube ya di dashboard kita. Nah, bagaimana caranya? Boleh klik ini, boleh juga klik di sini ya, terserah ya ubah ya kalau kosong kalau ini halamannya kosong maka itu thumbnailnya tidak ada maka kita boleh isi guys nah ini kan video video semua ini guys ya ada keempat ini video ya nah ini diubah tetapi ini tetap ada guys hanya saja kita minta dikosongkan untuk diubah uh, tampilannya nah, contoh jadi diantar kita masuk ke laptop nah itu dia guys nah sekarang bagaimana caranya kita tinggal tarik guys klik ya uh, mana tadi itu guys uh, sayur guys ya ada di bawah kita cari nah di mana dia guys sayur uh, yang tadi guys nah ya, ini dia guys uh, sayur gizi klik saja satu kali guys, boleh juga dua kali supaya langsung tampil. Satu kali saja guys, demi menjaga keamanannya sendiri. Lalu open. Ini open guys, di bawah ada kata open ini. Ya, open ini. Ada kata open di bawah eh, laptop Anda. Setelah Anda klik ini, coba eh, saya kasih lihat itu. Nah, ini dia guys ya klik tanda open setelah di klik ini ya guys ya saya ulangi dulu ya nah ini kita klik satu kali saja lalu klik open nah itu dia guys muncul ya kan oke guys nah setelah itu karena dia sudah tampil di dalam guys ya kita simpan ya ini simpan atau save oke okay selesai di masalah uh, deskripsi, judulnya kita sudah dit-edit kemudian juga video konten kita untuk anak-anak atau untuk dewasa, lalu tag, tanggal, kemudian lokasi sudah. Tinggal apa? Tinggal kita masuk di yang terakhir. Nah, ini dia biasanya. Nah, nah seperti ini guys. Nah, ini dia. Kita share dulu guys. Nah, kita share sedikit. Udah bisa lihat? Nah, saya pindahkan. Ya. Oke. Okay. Nah, ini. Ini yang pertama ini. Kalau belum publik, siapa tahu pribadi atau di jeda, apakah Anda mau uh, ini pribadi atau tidak publik? Nah, tentu saja publik <laughs> agar uh, konten kita cepat ditonton oleh orang ya, oleh sahabat lain dari manapun ya uh, yang mencari eh, konten-konten. Uh, nah, itu dia guys. Publik ya. Sekarang adalah uh, layar akhir. Ini penting juga. Gunanya layar akhir ini adalah uh, menuntun atau mengajak orang menonton konten-konten kita yang lain yang uh, kita masukkan ke layar akhir. Nah, kita klik guys ya. Di sini boleh. Di sini juga boleh. Nah, ini dia layar akhir ya bayar akhir. Nah, akan muncul di sini uh, pada durasi terakhir 20 detik ya. 20 detik terakhir itu uh, muncul uh, untuk meletakkan terserah Anda mau impor video dari video terakhir, mau satu video atau satu subscribe ya. Nah, boleh juga Anda mau uh, unggah place ya playlist atau satu subscribe yang akan ada di sini ya Anda menaruh mana nah, kalau saya uh, umumnya saya uh, unggah satu video satu place satu subscribe nanti terserah yang mana dihapus kalau halamannya terlalu penuh ya pemandangan juga tidak menarik ya, contoh saya tarik guys ya saya masuk saya klik ya satu kali Nah, itu muncul di sini, guys. Oke, masuk. Nah, kemudian kalau video terbaik untuk penonton ini direkomendasi oleh YouTube. Jadi YouTube yang memasukkan ini. Ini, guys. Nah, ini bisa kita atur. Kalau ini saya hapus saja foto saya karena orang sudah tahu. Ini kan sama dengan uh, nama channel kita kalau dibuka ya. Atau kembali ke halaman channel kita. Saya hapus saja guys ya. Oke. Nah, ini video terbaik untuk penonton uh, yang merekomendasikan atau memasukkan secara otomatis video-video kita yang sudah terbit itu adalah YouTube sendiri. Sekarang saya mau mengatur, itu terserah kita mau atur taruh di sini guys, boleh, taruh di sini boleh. Nah, sekarang ini yang kosong kita mau isi. Nah, saya klik satu kali di kiri ya. Uh, klik. Nah, itu dia. Nah, tinggal di sini guys, price list. Nah, price list itu kan uh, terdiri dari beberapa video yang Anda simpan di dalam ya, ibaratnya folder, ya kan? Nah, kita buka guys, klik lagi satu kali. Nah, maka price playlist Anda. Nah, guys, apakah natural? Eh, di rumah saja ayo masak-masak Syariful Alam, Rahasia Alam, Ramadan 1441 Hijriah. Inilah flash-flash yang bersifat uh, eh, pribadi, ada yang tidak. Nah, ini adalah publik yang bagian di atas dan COVID-19, uh, eh, kemudian, iya, ada tujuh, ini enam. Tujuhnya dengan ini demo website. Ini belum saya tampilkan, guys. Belum publik, ya. Nah, karena dia berhubungan masa-masa, maka tentu saja saya uh, masukkan uh, flash uh, di rumah saja, ayo masak-masak. Terserah guys, mau natural, mau syariful alam, mau rahasia alam, atau terserah flash Anda yang ada, karena nanti di analisis dashboard Anda itu uh, di pencarian traffic eksternal yang mana diklik banyak dinontong itu akan ditampilkan oleh YouTube eh, melalui algoritma secara otomatis atau kalau tidak jalan algoritmanya eh, maka itu dilakukan secara manual eh, oleh tim kreator sendiri dari YouTube ya. Nah, saya di rumah saja ayo masak-masak ya karena berhubungan masak guys. Nah, ini dia guys. Oke, setelah itu kita simpan guys. Save ya. Oke. Nah, ini dia, guys. Nah, sekarang adalah kartu. Kartu ini adalah uh, disisipkan juga, tetapi biasa Anda lihat konten-konten video itu di atas berjalan itu direkomendasikan kepada Anda. Misalnya penonton lagi menonton ya, uh, direkomendasikan. Itu di atas video dia biasa berjalan dan beberapa detik ya beberapa menit ya berdurasi dia jalan nah, kita klik guys nah inilah yang terakhir guys nanti setelah kita terbitkan ya nah tunggu dulu guys nah ini dia muncul terserah di mana kita mengatur ah, kalau YouTube manajemen YouTube ah, hanya membatasi sampai 5 Anda mau tiga atau empat atau dua terserah ya Uh, saya ambil video guys ya. Jadi saya mau taruh di menit kedua. Nah, menit kedua guys ya. Menit kedua. Anda lihat itu tulisan menit kedua ini di atas. Nah itu. Ya, ini. menit kedua. Saya klik video ya. Mau video terserah Anda mau pilih di mana, siap video yang mana Anda mau uh, masukkan Apakah video-video yang lama atau yang baru Anda terbitkan kemarin? Serah ya. Nah, misalnya ini saya Bupati Goa Ojol tidak perlu pakai surat izin. Ini menyangkut pandemi guys. Nah saya taruh lagi di menit ke 10 ya. Nah, saya masih menginginkan video. Nah, itu di atas video guys ya. Video. Nah, lihat video guys. Nah, terserah pilihlah yang mana. Tapi yang jelas tidak boleh dua kali, guys. Hanya satu kali. Ah, misalnya ini ratusan wartawan LSM dan Insan Pers berunjuk rasa atas pembunuhan wartawan di Mamuju Tengah, ya. Nah, saya taruh lagi di menit ke 17. Ya, nanti diatur guys, bagaimana? Lihat sebentar ya, makanya jangan kemana-mana dulu. Masih video guys ya. Terserah Anda mau selipkan di... Uh, saya mau... Uh, elang liar, temukan elang nah, Itu dia guys. Oke, sudah tiga ya. Tinggal dua. Oke, ini lagi guys. Uh, saya pilih playlist, playlist, ya playlist kumpulan video. Saya masukkan saja natural. Nah, jadi ini kalau nanti muncul di video itu kan uh, direkomendasikan, Anda direkomendasikan untuk menonton. Maka pilihannya di dalam banyak. Beda kalau hanya video, itu tunggal ya. Oke. Tinggal satu kali guys, ya terserah di mana kita taruh ya. Saya ambil video saja lagi. Ah, apa yang menarik buat Anda dikembangkan terserah video yang mana ya. Saya ambil Banser Mara diduga hina, ini di disejuri juga hina Habib dan ah, Presiden Jokowi. Oke, saya ambil ini guys. Ya, sekarang eh, YouTube juga memberi eh, kebijaksanaan, juga memberikan ah, masukan bahwa di kartu ini Nah, contoh guys. Nah, ini contoh warna biru ya. Warna biru ini tertulis direkomendasikan banser Mara diduga hina Presiden Jokowi dan Habib ya, Habib itu di situ. Nah, kalau ini merah, nah, direkomendasikan natural itu place playlist kumpulan video-video di dalam. Nah, ini lagi apa guys? Nah, direkomendasikan temukan elan dalam sangkar penduduk. Mengajak bicara di judulnya nih guys. Coba. Jadi ketika dia video itu jalan ditonton, makanya kan muncul. Nah itulah gunanya Anda harus mengedit karena memang eh, YouTube menginginkan agar kita mengedit. Nah, dan terpenting dalam eh, penempatan kartu-kartu ini atau per video atau playlist, playlist Anda mengaturnya. Nah, jaraknya harus eh, setidaknya setidaknya terlihat seimbang dari mata. Ini mata saja guys ya. Saya atur baik-baik ya. Oh itu dia guys ya. Coba saya atur sedemikian rupa. Wow begini guys ya. Nah coba walaupun dia tidak sama tapi dalam pandangan mata dia seimbang guys. Nah itu dia guys. Oke. Coba pandang guys. Dia seperti seimbang kan? Nah luar biasa. Lalu kita save simpan. Nah setelah ini selesai sudah pengeditan. Hmm. Lihat covernya guys, dan Anda bisa. Nah, kita masuk ke profil akun ya. Profil akun, tindis satu klik kiri, masuk ke channel. Coba kita lihat sebentar guys. Ya, Oke, kita kembali sedikit geser, guys. Nah, ini sinyal, guys ya. Jadi minta maaf karena bukan uh, akibat uh, dari channel Syarbul Alam. Ah, santai, guys. Nah, ini dia, guys. Kita buka ya. Nah, mana dia? Ah, ini dia guys. Mau sehat? Nah itu dia. Mau sehat? Konsumsi dua jenis telur ini. Nah ini dia. Covernya guys sudah muncul. Luar biasa kan? Nah itu dia guys. Nah, luar biasa kan? Nah. Jadi tadi saya bilang wah meningkat 10 guys. Insya Allah sebentar beberapa menit akan meningkat menjadi ya paling tidak 10 15 16, dan 17 dengan setelah kita mengedit eh, halaman-halaman uh, konten uh, misalnya termasuk uh, eh, thumbnail, thumbnail ya, thumbnail ya atau uh, cover termasuk di dalamnya mulai dari tanggal perekaman video itu atau foto-foto yang di kita shot apa uh, apa slide ya, foto-foto yang di slide seperti video bergerak ya. Uh, atau Eh, tanggal, tempat, eh, kemudian eh, konten ini untuk apa anak-anak atau dewasa, lalu tag, lalu kemudian kita masuk ke substyle ya untuk misalnya tidak menempatkan apakah tidak pernah disaksikan di ditonton di Amerika dan sebagainya kemudian masuk ke masalah penerbitannya itu online-nya apakah untuk publik pribadi atau tidak publik Lalu kita turun di situ seperti tadi guys, saya ulangi tadi adalah mengedit bagian eh, layar akhir. Itu sangat penting juga guys untuk menopang atau mengangkat sedikit eh, tayangan kita <clears throat> bahkan subscribe agar orang melihat di layar akhir. Lalu turun menjadi adalah eh, kartu itu per durasi orang keluar itu di atas konten kita, video kita ada tertulis Nah, direkomendasikan untuk menonton ini. Mungkin itu uh, sharing saya, tutorial sedikit tentang bagaimana uh, mengangkat uh, sedikit uh, jumlah tayangan, jumlah penonton. Tentu saja harus kita mengedit kembali konten-konten uh, video yang telah kita terbitkan. Nah, agar uh, semuanya uh, dalam pencarian itu mudah juga diperoleh, didapatkan dan terlihat apakah di Google Search, pencarian Google, Messenger, Instagram, uh, terutama Facebook pasti Anda membagikan di sana dan juga terutama di YouTube kalau mencari eh, konten-konten uh, yang berhubungan judul, tentu saja uh, yang terutama adalah tag Sebelum saya mengakhiri dan kita berpisah sementara guys, saya berharap jangan lupa tonton semua video-video konten yang konten video yang ada di channel Serbul Alam, komentar mengedukasi dana inspirasi. Dan jangan lupa dukungannya sedekah jemari Anda beberapa detik saja. Semoga berkah dan bermanfaat. Tentu saja mendapat amal guys. Yaitu subscribe, like, dan bagikan share ya agar bisa menjadi inspirasi bagi semua orang. Terima kasih telah bergabung yang menonton langsung tadi. Terima kasih sahabat kawan lama. Mudah-mudahan saya akan juga eh, bertandang ke rumah Anda semua ya. Jangan lupa berikan komentar. Kalau perlu ya ditonton dong. Ya durasinya sampai ya selesai itu lebih bagus supaya saya bisa melihat sampai sejauh mana Anda bisa menonton video-video saya, maka tentu saja orang berbuat baik, maka kita juga harus berbaik, saling berbalas. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Syariful Alam.